असलकुम मैं हूँ समीना और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिश मसाला रेसिपी चलिए अब हम अपनी मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं एक हमने सूखी लाल मिर्च लिए मेथी दाना लिए वन टीस्पून वन टीस्पून जीरा लिए वन टीस्पून हमने कड़ी पत्ता लिए वन टीस्पून राई के दाने लिए और हमने फिश लिए बोनलेस आधा किलो धनिया पाउडर लिया है वन टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए वन टीस्पून कुटी भी लाल लाल मिर्च ली है वन टी स्पून गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून लाल मिर्च ली है वन टी स्पून सॉल्ट लिया है one teaspoon ginger garlic paste लिया है one teaspoon tomato puree ली है फोर टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है one teaspoon one teaspoon हमने लेमन जूस लिया है हमने वन टमाटो लिया है और हमने धनिया पुदीना और मिर्ची ली है और हसब ज़रूरत हमने ऑयल लिया है हमने जो अपनी फ़िश ली है हम उस पर नमक डालेंगे लेमन जूस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अपने बर्तन में वन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे अब हम इसे अपने स्पाइसेस डालेंगे जब इसमें से चटकने की आवाज़ें आ जाए तो हम अपनी फिश डालेंगे और इसको पाँच से दस मिनट तक भून लेंगे medium to high medium to high flame पे अभी हमारे पाँच से दस मिनट हो गए भूनते हुए अब हम इसको साइड पे लगाएंगे फिश फिश को और हम इसके अंदर वन टी स्पून ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे तो भी अच्छे से भून लेंगे धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर और कुटी भी लाल मिर्च डालेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे वन टेबल स्पून के करीब और हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें अपनी टमाटो प्यूरी डालेंगे और अपने टमाटो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके पाँच मिनट तक हमारे टमाटर को गलती से पाँच मिनट हो गए अब हम देखते हैं प्याज को देते हैं आलू हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके तो अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इस पे धनिया पुदीना और मिर्ची की गार्निशिंग करेंगे हमारी फिश तैयार हो गई है अब हम इसको डिश करते हैं अब हम इसको डिश करते हैं अगर ये आपको फिश मसाला रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें अल्लाह हाफिज़